Andegisnait, han vivido un cualit. Emis 52 años. Y Duardina andaisat. Mugan lattagunchulit. Mugan inyuga koemar bambere busulit. Ammar cercan un niebuken mama, tarqua, wagu, machunna, duaimadun. Eh, masculeget sanmar sundo san sapurbalite soy malat we dar we mar mugan gunnet. Te iso kue pa iso geda, we bula mas obus tiba le ukubirse diatche. Ke we diat kinedi u amar mabubu imokat, tulu mar mabubukuat, e imar diakin malat, per gudoet. We di inuka ipponuet diakin aguet, per gumokoet. ku neit inuka, we eso bula mala, Nagu zurto, tunnu mai zurto, kakka kampa. Inu kasele mait, soket mu mait, e bue bulamar, e inu magatpa. Ua mar, na e, samur marna, zika zika imaizarna, zeto zu, e zu mar. Na ebi bipin malogu igarba bergu, bergu inu, bergu doet. Eta izo bula daile surto e, nei karbali ura, urmar ainuka, ebilegetkine tunnu mai bukua daile zulit. Datkan nazen maloet inmar marko e, ina, ina e, inmar marzunto ina azamala, na maloet e, zoge dinu janduppa, nagi urbile mai izo kue inmar taile zurie, we an, an emis kuagatki inyuga andaket ukubir banati bale tunu mai pasura yeso imalat pamper lata de mascarela inyuga dulip, frijoles kepti kon malat inyuga e butte marsundo kep, e amalo me ebu marmogat kotex e pinne nan balit we martu numai ke ginuita eh? Keñado da iso nado eh, in marzun do eh, dun numai buka penan mar di bauku birba ben amalana arbeda izar dun numai buka due mar. Emizko agintina amale bualit. Wai mal amali bui osto mani bukan we buge mali maizat. Mani nikabai obi amali maiman na obi mimi gane basuran jandaket we bar. Okay. Nua Kuale kaka ...te mandar temalaar wale no nuwaga nada nada takargu ...te dimar imar mar sur duam badaga wai mar yo ubodage ani dugi eh, ur rana soy sunum máquina azuli Colombia de canoa ur morro virana et ti que giscudo ur tuman bata batica surana et toy surita pinna pinna imala cargo ande da cargo a quien barre. Sala que soy andat can. Ue cagan mile mait, ne más u camar, cae u camar, Melo sabo, ne Ue hipo, pe hipagos, ne ya pega por la cosa. Cander pe guay oye. Ue cagan, turguega buscuat. Te yo yo y mi arsa oye ne ibiliwen kimado nana olo turguana sobye nuito te kaga no duloet masu kamaro duloet kanar turkusito e mis que ke iamara andar pale ikiderato mis koda ti pia imbarwe tani ani be porno vaya na porno porno kandara otul eskoro mara chaila karbat andat kandat yoyat we masu kanar bai negur negur bai kukuro nahi zigakka ba. Oko pe, tago den mazo. E eh, peria zizo et, negur ba, turgumaie, kirma zozo deza. Te joko, Imar boni goe dizule, imar e, eh, uduru nimboa jorge, uduru dumbaka dupro horiko et, en kaka peda zatez. Ega txoko pippirmasi bizpirma zikandar, ubo zido negur Jorgin obgagan zuko, ena dagoet, tule, nahet zuli. Ipa pero nada, negro nada. ahí mis cuagine, wala wala, ne kakar guardo. un bar, dan alit, gasolina, diesel, lebu, ti yakar go, ti ver, tar, tarwar, tarwar gusto. Epene, dakar pure puttalar marim barar, kadi bege. Kuna karsut. Angir mari, que yo tienda mar suli damba. Une bimar burgana bisu, morgo ka, 이번에 발로말라 우슬리에서도 에미스과기네 안바르 꼴레 비피르마스토 맞다바리 안바르가 curgine, enu non ito waso amar no lavar gotia wasi pule natto ani mar busi sul mat wegi pia la latta che ma tu me lu porto quella latta che cazzo sto così pav cazzo tu le vai dove indiedit cacca per Qual é me miski bergut to deixa. Urtum mand in bai mamait. Epene da cargo bai. Mergi marmua. Yate non ikot. Nagu non ikot wegi. Anga pari enasi basura. Ambia ogun mai na oya. Tigi misurto. O kakas ogun mai natado. Emis kuagin mataba kola mile mai. Ubon batot. Tanke bar. Imbar bar. Kakase. wedi parun gozo tek pel voy a set meri ke ga eso sukarto anda an soy de gusta anda wedi kole gore guti dai anga yar tu man mai nangi teu ku ya le bulet tiba an mer pali gir boli burgo sapi burgo ibi ga burgo da goet kaso suri we nanate nan hables dikke mai an mer ge guardi bandi sun opera gore toto opera sao ave amio tú le vaiche tú le a dabe an palile we o ya la cuile que te piabe ibuyabe con kwablemere kirikuwowe yo mbachi ti imani ibe gobdi mani udi anga ta anga tai dai neguet ke os de wilu parto emis que placa solar mama wey matan y que mil kuna de bina dikir ha parduko kwalo karimar an nega Gunato. Itowa, hace pegan su tomargo. Ambem en llegar de Margan suma eso cada contaminación. Y em es cuando queda contaminación. Ayer e me em escuela cargusa, ane dan ni en tres años han vivido dan ni caquia la comunidad que han dado diferencia. De que me em escuela en bar, acá en eh, lugar me de plástico burbuja mare, bugue de sacudí pues contaminación en Soimudan era para afectar y amar jóvenes, amar niños, a amar naturaleza, cuable. Que van, que van soy verdad, ya han solucionan, sunan sacerdote, ya, soy seguía el charla que eh, hay jóvenes compañeros margaya navir ya pinza pinza y contaminación nabir adi sum pinza ibuboni y buboni y giboni navir amarga uke, que van soy bardoam sun amarza sardoa ga y carteles tibe basureros o saya un día y eh, y mardi bayar eh, basura ñuga recogerse con en grupo amara navir ejemplo y moguet y modito hierba wakatsoge di medio ambientes zibgan zurmaketo. maketo. negua nega zailagine kirmar zapi warize zapguarto. Ibiga zapi warize zapguale, we anmargala jar burba e, urru emar zoge durruke, azita iza, we zokoen deudo. Te zoku inmargala guen zuli zibgan ogua Imar dailegu mamado. Imar durgan per guargusto, guaisoge extinguir gusto daisa, we imar emiskuagua anmar nei nai. we siki beche mer durgan nekinie. durgan bese unmaidago, paten, duman maidi, emar biet kualu die, kukualet bedake niba nazta edi, eburru, eburua obatemai Danmarki. Baita elkala guen zu limar, anmar, jar nahi du zoge dibe diniki ualai ekir da, ue reino behetal, ue anmargala, jar dailegu nudaisit ue zoi buibugak guzit, te zoku ue marzik, teo demarzik deopan. Zapingana bemala, bemar gizin muga gala, mugan gala, mugangala, amamargala, susmargala, wegi, surmaket. Surmai nahi nahi, pinna pinna, sabguet, jar sabguet, we dogo eta izan, de joku bemar gunai di, nuet, kuna andakendo. Ahora andai de miskuadia burbule, imar durgan, mergumaio bandak. Da izan, began zumaizokardo hauek, nahuana Bedakeda hueboniza y la i y marguindo durgan marzoget contaminación. Yera marnaguana wilenaid, aizara mar huegiga mar jovenesa, aizara maramina indua, iñuga video participativo gada. We, we, we, igisasale hueboni a y yer wilenaid e inuga e amarto kuskusa bigusa taisa amar inuga joizari mide par epinde yo ba marbari marsa amar joizare isare mar mide epinde taile sulit plastiko mala e imar e imar mar yo mar latas e imar mar doa gasolina mesko be ur mar gasolina banana malat. te sukudi yera mar boni daña sukudi aisara mar sana indoa weboni inuga Aizar parka parka ega inugan, mer amarnaguana huilegega. y video emiscuave amardaque duegue amar sapingana bubucuat yagana cuat amar na wegi dui cuarbanado amar dañado na de igisa sasir agua una wilena y amar bargergebe emidan soy video we amar vincena y de amar tuico vincena y soy do amar wis ve amar ser que ve amar tumagan autoridades de la comunidad sailagan mar amar bubucuati ve amar porque ve amar dibato cercan socuti mar amar burgido emidan amar burigana pingana amar yagana yo bai ni sega bai pirga sega pirga nada pipa le amar bur afectar hana pura amar oitona amar uele do amar burboni daña da así que na amar wegi bedaket jóvenes mar buco pedaket sapinga na bai buco daket na uruena na doena panukat amar na amina na no tuikwa igi kaerge be wei mar amar boni amar barganait na do we na we vegan do be marsan gordo amar gibin mis em emisquadi